और एक ट्रायो एक सो, सोलो तो दिख रहा है अब ये स्टोरी वो तो मैंने नहीं देखा है Watch out! Hmm, हाँ। ये ये ये ये देख मैं देख में टेक में Thank you. um, Follow me. Enemies ahead. वहाँ तो पे गाड़ी आई है वहाँ तो पे गाड़ी आई है गाड़ी नॉक हो गया बंदा अपने से नॉक हुआ बंदा अपने से नॉक हुआ

भाई पता नहीं क्या हो रहा है ना गंदा लाग हो रही है